सिमत नबीबू जहल गया आका से उसने कहा तुम हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या सिमत नबीबू जहल गया आका से उसने ये कहा तुम हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या आका का फरमान हो से पत्थर बोला ला इलाहा अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ती थी अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या चुपके चुपके जब कुरान पढ़ा सुन के कला में पाक खुदा दिल ये उमर का बोल पड़ा ला इला दुनिया के इंसान सभी को विद्वत करते थे रब के थे बंदे फिर भी बुद्ध की इबादत करते थे खुदा ला इलाहा गुलशन कलमा पढ़ते हैं चिड़िया कलमा पढ़ती है दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती कहते सभी है जिन्नो बशर कहता शजर है कहता हजर कहता है पत्ता पत्ता ला इला हंस भी रोपी जल्लल्ला माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला love